السلام علیکم viewers the top ten guy پر آپ سب کو خوش آمدید آج ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ جنریشن گیمنگ کنزولز کے بارے میں ویورز گیمز کی دنیا میں eight generation Xbox one اور پی ایس فور اپنی graphics hardware specs O S اور گیمنگ ایکسپیرینس کے لحاظ سے سب سے ٹاپ پر ہیں کریٹکس اور ٹیکنالوجی انتھوزیسٹ کا کہنا تھا کہ یہ دونوں کنزولز اب گیمنگ ایکسپیرینس کی لمٹ کو پہنچ چکے ہیں جہاں ان پر مزید امپرومنٹ شاید ضروری نہیں لیکن حال ہی میں مائیکروسافٹ نے E three two thousand nineteen conference میں ایکس باکس سیریز ایکس متعارف کروائی جو کہ ایکس باکس ون سے چار گنا بہتر ہے جہاں مائیکروسافٹ نے Xbox series X introduce کیا وہیں سونی نے ای تھری کانفرنس میں حصہ نہیں لیا لیکن کنزیومر الیکٹرانک شو 2020 میں سونی نے پی ایس فائیو اور اس کی ڈیولپمنٹ سے پردہ اٹھایا اور ثابت کیا کہ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے روایتی حریف سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے سونی اور مائیکروسافٹ نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے شائقین سے کافی معلومات شیئر کی ہیں اور بتایا کہ ان کے آنے والی گیمنگ کنسولز اس جنریشن کے گیمنگ سسٹم سے کس طرح بہتر ہیں آنے والی نائنتھ جنریشن گیمنگ کنزولز کی نمایاں خصوصیات میں شامل ہوں گی latest hardware technology eight K resolution based gaming experience ray tracing technology S S Ds اور backward compatibility latest hardware technology جیسے کہ نئی ایکس باکس او پی ایس میں اے ایم ڈی کا زین ٹو مائکرو آرکیٹیکچر ہے جس میں تھرڈ جنریشن رائزن پروسیسز استعمال ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ improved RAM ROM O S اور ایکسٹرنل ڈرائیو سپورٹ بھی شامل ہیں موجودہ ویڈیو گیمز ہم اپنے ٹی وی پر فور کے ریزولیوشن یا ایچ ڈی آر کوالٹی پر کھیلتے ہیں جبکہ future games eight K gaming experience ہوگا لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ ہمارے پاس ایٹ کے ڈسپلے ہوں جو اس وقت مارکیٹ میں سونی سیمسنگ اور ایل جی نے انٹروڈیوس کیے ہیں ریٹ ریسنگ بیسکلی گرافکس میں روشنی کے اثرات اور کرنوں میں بہتری لاتا ہے ریٹ ریسنگ میں روشنی اور کرنوں سے بننے والے عکس کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ کافی ریئلسٹک لگتے ہیں اور یہی ایک پلس پوائنٹ ہوگا نیکسٹ جنریشن گیمنگ کنسولز کا سیلنگ پوائنٹ کے لحاظ سے نائنتھ جنریشن میں برک رفتار سالڈ سٹیٹ ڈرائیوز استعمال ہوں گے یہ ڈیٹا ایکسس اور لوڈنگ ٹائم کو نہایت کم کر دے گا ان سے گیمنگ ایکسپیرینس میں لوڈنگ سکرینز ختم ہو جائیں گی اور اب یہ گیمز میں پہلے سے بڑے میپس اور سیٹ اپس کو سپورٹ کر سکیں گے ویورز نائنتھ جنریشن سسٹمز کا ایک مین فیچر بیکورڈ کمپیٹیبلٹی ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ گیمنگ کنسولز کی بہت سی گیمز آنے والے کنسولز پر چل سکیں گی مثلا اگر آپ کے پاس پی ایس فور کی گیمز ہیں تو پی ایس فائیو ان کو بھی سپورٹ کرے گی نائنتھ جنریشن گیمنگ سسٹمز کو فی الوقت ایکس باکس اور پلے اسٹیشن نے متعارف کروایا ہے پر ہماری توقع ہے کہ نٹینڈو بھی شاید اس بورڈ میں شامل ہو جائے گا اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ شاید نیکسٹ جنریشن گیمنگ پورٹیبل یا موبائل ڈیوائسز پر بھی متعارف کروائے جائیں ویورز ہم نیکسٹ جنریشن ایکس باکس اور پلے اسٹیشن کا اب موازنہ کرتے ہیں جس سے آپ ان میں سے بہتر سسٹم کا انتخاب کر سکیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کنسولز میں سی پی یو سیم ہیں لیکن یہ کسٹمائزڈ ہیں ایکس باکس کا پروسیسر پلے اسٹیشن سے تھوڑا بہتر ہے ورنہ ان میں زیادہ فرق نہیں ایکس باکس اور پلے اسٹیشن میں R D N A series two کا A M D Radeon R X fifty seven hundred X T G P U استعمال کیا گیا ہے ان میں ٹی فلوپس کا فرق ہے فلاپس یعنی floating point operation per second اور آسان الفاظ میں ٹی فلاپس دراصل کمپیوٹر کی پرفارمنس سپیڈ کا حساب دیتا ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح پروسیسر سپیڈ کو جاننے کے لیے فلاپ سپیڈ استعمال کیا جاتا ہے ایک ٹیرا فلاپ یعنی ایک ٹریلین فلاپس کے برابر ہے ان سے منسلک معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ مجھے ان باکس بھی کر سکتے ہیں یا ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں دونوں گیمز میں sixteen G B G D D R six RAM استعمال کی گئی ہے ایکس باکس میں one T B internal N V M E S S D storage ملے گی جبکہ پی ایس فائیو میں eight hundred twenty five G B S S D جبکہ دونوں کی اسٹوریج کسٹمز میڈ ہوں گے یہ ایکسٹرنل ایس ایس ڈی کو بھی سپورٹ کریں گے لیکن ایکس باکس میں one T B external S S D support کی ہے فور کے رے آپٹیکل ڈرائیو دونوں میں آئیں گی جبکہ output eight K resolution تک ملے گا ان کا output refresh rate one twenty hertz تک رہے گا دونوں گیمز میں ہمیں بیک ورڈ کمپیٹیبلٹی ملے گی لیکن ان کی لیمیٹیشنز کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ پلے اسٹیشن فائیو نے ابھی تک فزیکل ہارڈ ویئر ڈسکلوز نہیں کیا دونوں پلیٹ فارمز پر ایکسکلوسیو گیم ٹائٹلز لانچ ہوں گے جس میں پلے اسٹیشن کی طرف سے زیادہ ٹائٹلز لانچ کیے جائیں گے اس وجہ سے شائقین کا زیادہ رجحان پلے اسٹیشن فائیو کی طرف رہے گا جبکہ پورٹس اگر ڈسکس کیے جائیں تو میں اس وقت صرف ایکس باکس کے بارے میں بتا سکتا ہوں ایکس باکس میں آپ کو ملے گا U S B type A port external S S D port جو کہ صرف one T B external drive کو سپورٹ کر سکتا ہے اور ایک ایتھرنیٹ کنیکشن پورٹ ویورز دونوں کا موازنہ کرنے کے بعد Xbox P S five سے اسپیکس کے لحاظ سے کہیں نہ کہیں بہتر لگتی ہے لیکن دونوں میں کون سا بہتر ہوگا اس کا حتمی فیصلہ فی الحال نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ پی ایس فائیو ریویل نہیں ہو جاتا میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اردو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں فی الحال مجھے اجازت دیں اگلی ویڈیو تک خدا حافظ